watatu wa rukambi wakiwa na ujumbe juu ya nchi, wamche Muumba wa mbingu na nchi. Watoke Babeli, malaika watatu wa rukambi wakiwa na ujumbe juu ya nchi, wamche Muumba wa mbingu na nchi.

unayofundisha kinyume na Mungu. Babeli. Babeli ni makanisa yale yote yanayofundisha kinyume na Mungu. Sikilizeni Yesu umeanguka, ewe Babeli, tokeni Babeli, mje kwa Yesu umeanguka, ewe Babeli. Napeni, kwa